Obat luka bakar alami tradisional yang terbukti ampuh. Ilustrasi obat luka bakar alami. Foto Isnet Menggunakan obat luka bakar alami merupakan alternatif yang aman tanpa efek samping yang berbahaya. Apalagi obat luka bakar tradisional ini merupakan hasil pengalaman para leluhur yang telah turun-temurun. Luka bakar bisa dialami oleh siapa saja dan terjadi secara tiba-tiba. Misalnya ketika di rumah terutama pada saat sedang memasak di dapur, tanpa sengaja kita bisa terkena minyak panas atau air mendidih. Agar luka tidak berdampak lebih serius, Anda perlu melakukan tindakan yang cepat dan juga tepat. Apalagi luka bakar menimbulkan rasa nyeri yang panas dan perih. Namun tidak semua orang tahu tindakan apa yang harus dilakukan. Banyak orang yang juga tidak tahu obat untuk menyembuhkan serta dampak luka yang diakibatkannya. obat luka bakar alami di sekitar rumah. Apabila suatu saat Anda mengalami kejadian yang menyebabkan luka bakar, sebaiknya Anda tetap tenang dan janganlah panik. Ada banyak sekali bahan untuk mengatasi luka bakar yang bisa Anda gunakan sebagai pertolongan pertama. Berikut ini beberapa pilihan obat luka bakar alami yang bisa Anda dapatkan di sekitar rumah. Bahan-bahan ini bisa menjadi solusi darurat untuk mengatasi saat Anda atau anggota keluarga terkena luka bakar. Putih telur Mungkin Anda belum pernah menggunakan putih telur sebagai obat alami untuk menyembuhkan luka bakar. Siapa sangka jika putih telur bisa menyembuhkan luka yang ditimbulkan dari panas api ini. Caranya adalah dengan merendam kulit yang terbakar menggunakan putih telur selama beberapa jam. Setelah menggunakannya Anda tidak lagi akan merasakan rasa sakit yang diakibatkan oleh luka bakar. Madu Anda bisa memanfaatkan madu sebagai obat luka bakar alami yang efektif. Madu diketahui bersifat antibiotik alami yang dapat mensterilkan luka serta membantu menyembuhkan luka bakar secara efektif. Dengan mengoleskan madu pada luka bakar tidak hanya membantu mengobati luka bakar, namun juga meringankan rasa sakitnya. Madu juga bermanfaat untuk mencegah timbulnya jaringan parut di kulit setelah sembuh dari luka bakar. Kulit pisang Lutein pada kulit pisang merupakan antioksidan yang sangat kuat yang berguna sebagai obat luka bakar alami. Selain mengurangi pembengkakan dan peradangan, bahan ini juga mampu menyembuhkan area kulit yang terbakar dan mengurangi rasa sakit. Cara menggunakannya dengan meletakkan kulit pisang pada area kulit yang terbakar. Gosokkan dengan lembut dan biarkan hingga kulit pisang menghitam. Ulangi beberapa kali agar luka cepat sembuh. Lidah buaya Lidah buaya mempunyai sifat menyejukkan sehingga sangat bagus sebagai penyembuh luka bakar. Tinggal memotong beberapa daun lidah buaya lalu gosokkan lendirnya pada bagian kulit yang terbakar. Obat herbal ini tidak hanya membantu Anda menyembuhkan luka bakar, akan tetapi juga akan memberikan sensasi dingin yang dapat meredakan rasa sakit dan mengurangi peradangan. Kentang Manfaat kentang untuk obat luka bakar alami bagi sebagian orang mungkin cukup asing. Namun faktanya kentang sangat efektif untuk mengobati luka. Sifat anti-iritasi pada kentang mampu mengurangi rasa sakit dan mencegah kulit melepuh. Untuk menyembuhkan luka bakar, potong tipis kentang mentah lalu gosokkan pada kulit yang terbakar secara perlahan. Bisa juga kentang ditumbuk halus dan tempelkan pada luka setelah kejadian. Itulah beberapa pilihan obat luka bakar alami yang sudah digunakan secara tradisional. Selain ampuh, bahan herbal ini efektif untuk meredakan nyeri dan sakit.